Yo les abos, on se retrouve pour une nouvelle vidéo euh, avec euh, Soso, donc euh, voilà, qui a été dans la vidéo d'avant. Dis bonjour à YouTube, Soso. Voilà, bah attends, du coup, on fait code deal, jouer ou créer Ok. J'étais parti chercher à boire. Euh, attends, j'arrive, j'ai cherché quelque chose. Euh, Lucas euh, Est-ce que tu t'es abonné à ma chaîne YouTube Bah Attends, mais... Pourquoi je suis tout seul dans la map ah non, il y a Soso. Euh, attends, je fais un truc. T'as dit quoi La vidéo, tu l'as Bah oui, c'est bon, elle est en route, hein. Depuis longtemps. Attends. je fais un truc. Attends, j'arrive. Euh, attends. Soso, attends. C'est quoi ça

Mais là, on a un mode spectateur. Hein. Mais c'est Valouche qui l'a créé ouais. Tu peux arrêter le jeu, on n'est pas là. Pourquoi vous n'êtes pas là Bah parce que t'as lancé trop vite. On n'a pas eu le temps de venir dans la map. Hmm. Vas-y Elliot, euh, tu vas faire la, vidéo Ou elle est déjà sortie hein, ah, tes yeux Et en même temps, euh, un, vous les tenez en deux moi tout seul, parce que je suis fort moi. Bon, elle est partout là, je suis pas là la vidéo. Et eh, mais Sofiane, attend

Hein Sophie, jamais dit Il reste pas dans ton coin Oh Allez regardez la vidéo. dans son coin, là, il est déport. Hein Il restait dans son coin, il est déport. De quoi Il restait à la porte en train de me, me regarder. Moi Oh non, je suis encore le tueur pourquoi je suis toujours le tueur Nous aussi, on a des armes. Oui, mais moi, je... Ah, vu qu'on est... Vu qu'on est... Bah, on a... Non, mais non Attends, j'arrive Ah, de jambon nuit mais est-ce que je suis toujours le tueur Ah mais non j'ai pas de chute avec cette arme. j'ai pas de shoot avec cette arme. Moi, ça se fait pas, tu. On tient deux, tu tiens sur le fienne, tu tiens avec un fort et Elliot, Elliot Euh, moi je suis lequel Dans ta vidéo, tu lags. Ah, comme d'hab c'est un petit peu mignon. Oh, bah la tête. Mais non hein C'est pas possible Là, je dois quitter. Pourquoi Non, non, Sofiane, c'est pas que tu tire avec moi, petit gars. Si j'aurais pas mis la tête, tu serais mort. Mais pourquoi je suis... Attends, il y a quelqu'un qui arroge bah, mais c'est Valous qui a créé. C'est qui Valouz déjà Non, non, non, mais tu veux J'ai pas tout avec hein, cette arme, du coup tu devrais gagner. Allez, beau au moins sauf Non, ah, mais j'ai plus de saut Moi, moins, il, sait ce que ça fait de euh, faire Sofiane. Sofiane, je lui ai encore je lui ai enlevé 42.

fais du montage au moins. Ah ouais, mais je m'entends pas dans ma propre vidéo. Et c'est parti. Ah, bah, cette fois-ci, je tiens avec Elliot. Ouais bah. La prochaine, je tiendrai tout seul. Sofiane, t'es mort. Tu vas derrière. Ouais, je l'ai tué Mais hein quand il était tout seul, euh, ça se faisait pas non plus. Bah voilà. c'est à ton tour. Ouais, bah, ouais. Ouais, mais t'inquiète, après on changera. Tout le monde, va être tout seul, hein, de toute façon. Après, il y en a qui vont être avec l'autre. Hein. Chacun va être tout seul. Allez, allez, allez, Bien joué ça. fait mourir par contre. Hein. À la manche 5, on a à la manche 5, on, on change hein, d'équipier. Oula, oula, tu lags, Elliot. ça s'appelle la raclée de la mort. Le chien, il a fermé sa gueule, dit qu'il s'est pris les deux balles là. Mais chut, chut, chut, chut, dis pas grand mot, s'il te plaît. <laughs> Mais en mode créatif, on gagne aucune XP. C'est un problème. Euh, euh, comment Elliot, on peut pas faire la pioche. Hein. Si t'as envie de les voilà. On n'a pas le droit de faire la, la pioche. Oh, Non, non, non Il était tout seul, hein. Faut dire qu'il était tout seul. Quoi Attends. Dernière manche avec... Euh, dernière manche après un tour. Vraiment. manche, après, euh, je suis tout seul, moi. Le snake, euh, normalement, tu vas toujours euh, au-dessus. Pourquoi tu... maintenant tu prends toujours la route là Je sais Allez, allez, allez, allez, Il break. J'aimerais tellement le faire à la pioche. Moi aussi. Oh ah, non, ah. La a duré 4 minutes. Mais non. 4 minutes. Mais n'importe quoi. minutes que a lancé la vidéo, elle est déjà terminée. Mais elle est pas déjà terminée la vidéo. T'es juste le boss en fait. Et toi t'es juste naze. Bah Sofiane. Attends, j'ai mais, mais j'ai plus. Mais non, pas des lives. Je suis déjà en vidéo. Non, mais là, je suis déjà en vidéo. Pourquoi des lives vidéo Oui. Non, mais depuis, depuis tout... Depuis qu'on depuis qu'on est au salon, hein. Oh non, je suis tout seul tout seul là. C'est qui qui peut arrêter le jeu Moi. Vas-y, arrête. Bah, non, mais non, non, non. Vous avez tiens tout seul et vous allez voir comment je suis fort. Vous allez être gommé Et eh, ta eh, eh, vidéo, ta vidéo, elle va sortir euh, vers quelle bah. Les 115 euros. Les 115 euros. Attends, bah je regarderai à la fin de la vidéo parce que là j'ai pas le temps. Mais arrêtez de arrêter le... Mais arrêtez de faire ça Ouais, mais j'en tiens tout seul. Mais oui, mais non, quand même, arrête <coughs> Faut que je tire tout seul. On s'en fout. Qui veut tirer tout seul Lucas Non, Lucas Lucas, tu veux euh, tirer tout seul Bah ouais. Là, normalement, là, c'est Vas-y, euh, vas-y, vas-y en premier. Oui et eh bien, les règles. Le euh, mini, mini, sur un remercie. Je suis porté par la team sur Je mais euh, Moi, je en haut. Euh, bah, moi, je vais en aussi. Hein. Bah, moi aussi. Vas-y, faut se rapprocher plus avec la PM. Oh non, Oh, oh, oh. Oui Non, il est fort, mais oh putain, mais toi t'es eh, la là, euh, nul hein. pas gros elle est en live mais ben oui, réfléchis. Non, on n'est pas en live, on est, on est en vidéo. n'est pas, ce n'est pas pareil. Le live, c'est direct. les couilles avec ses gros. Quand, quand il sera. Arrête, arrête. Arrête, Lucas. Mais non. Mais non. Allez. Eh, je m'en vais, j'ai mis une tête à Lucas. Cette tête, je vais pas vous finir. Ouais, en plus. tu sais a, il m'a mis aussi une grosse tête. Ouais. En fait, euh... Une grosse tête comme quoi Ouais, une grosse balle euh, dans la tête. Ouais, Lucas, il avait tué. Une grosse tête. Mais j'avais mis la tête après. Oh non, hein. Euh, je vais pas dire le mot parce que elle va crier. Oh putain, mais non hein. Oh merde, mais j'ai dit un gros mot, oh putain. Oh, Arrête de dire des gros mots, sérieusement, je sais que tu le fais exprès. Non, non, non. Je fais pas exprès. Je fais pas exprès, je fais exprès. Voilà, c'est pas pareil. Vas-y, j'espère que c'est un snipe. Oh ouais, bah, ça c'est comme un snipe. Hum, ça, mais non, ça c'est pas comme un snipe, regarde. Bah, c'est comme un pistolet à un snipe ça tire de hyper loin et ça met un gros dégât. Je t'ai vu Non Mais non mais Soso, en plus je t'avais déjà vu, mais non euh, Attends, il est là-haut Soso, ouais Non, Attention Soso, attention, attention euh. Non, Le Bornado, c'est un petit peu moins ça. Attends. Eh,